Now, uh, we're approaching the midnight hour, so uh, we will go into the Mahamantra chant. All of you, if you can keep your hands open, sit with your spine erect and check your neighbors if they're still awake, otherwise little bit of yoga. Twist your spine and push them, twist your spine and push them, right and left. Hello? <clears throat> Sit with a slightly upturned face, eyes closed, a mild focus between your eyebrows. Please uh, repeat after me. Keep your eyes closed, slightly upturned face, maintain focus between your eyebrows, hands open. <clears throat> Ah. uh... नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय Shivaya. नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय Shiva. Shiva Shiva. to chant, continue to chant. You can open your eyes. கண்ணை திறந்து சொல்லிக்கலாம் ஆ open your eyes and chant. Keep your eyes open and chant. ಪಾರ್ಶ್ವಲಿಗ್ಲ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದ ಆದಿಯೋಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವಲಿಗ್ಲ Just keep Adiyogi in your vision and chant